Kartik, Kartik. Produced by TBL DJ. ना सहाई सनम के जुदाई जब दोसर के घरे जाई रे यारवा ना सहाई सनम के जुदाई जब दोसर हम तो भैनी फिदा जानी तोहरा बोली में हाथी काट के फोटो डालबू सटोरी में हाथी काट के फोटो डालबू सटोरी में हाथ काट के फोटो काट के फोटो डालो भइल टूट के आवेला याद फूट फूट के शीशा नियन चकना चुर भइल टूट के आवेला याद रोई फूट फूट के जाट खुश रही हो शादी वाला जोड़ी में जाट खुश रही हो शादी वाला जोड़ी में हाथ काट के फोटो डलबुए सटोरी में हाथ काट के फोटो डलबुए सटोरी में कीजिए अधिकार Presents by CBL DJ. मत हो समानिचन सरजी करिया पे सबूत में जरत हमर चीता देख के जी हजनी हुक में मत हो समानिचन सरजी करिया पे सबूत में जरत हमर पिता देख के जी हजनी में राइट रंग दिखे हो बीके बिहारी के बनर डोरी में हाथ काट के फोटो डालब सटोरी में हाथ काट के फोटो डालब सटोरी में